усещаш миродията Мешиш джоса за съвет и усещаш магията Седиш да бара, викаш на авера, донеси ми ракията Ми кой ти кажа мой, това е простотията Пълна ми е кисията, но най-обича когато мина на тълка покрай версията Отивам си до вкъщи, късам директно от саксията На коза ми му викат харабията Опъя се два пъти седят, носи в пустинята На това, което правим ние, ти виждаш само половината Тя ли ти е любимата, караме на нивата Чукаме и тримата да се знаеш Съединението е силата Толкова съм напаян, че дори не знам коя е годината Труша глави в грандир, викат ми машината Викат ми машината Машина, машина, машина, машина, машина, машина Аз съм машина, машина, машина, машина, машина, машина, машина